ой жүгүртүү тажрыйбасын жүргүзөлү жүктү мисалы чоң ташты белгилүү аш бийиктикте көтөрүү керек деп элестетели бизге бул жүктү көтөрүү ыкмасын тандоо укугу берилген биринчиден сиз аны менен тик тепкичке көтөрүлө аласыз сиз бул маселени башкача да чече аласыз ташты жантайган тегиздик боюнча ошол эле бийиктикке чейин тоголотуп чыгуу биз кайсы жолду тандайбыз албетте экинчини оор нерсени өйдө тоголотуп чыгуу аны вертикалдуу көтөрүүгө караганда алда канча жеңил экенин өзүбүздүн тажрыйбабыз айтып берет таш көтөрүү ишин жеңилдетүүнүн башка жолдорун сунуштоого болобу мүмкүн мисалы бир блокту H бийиктикке бекитсеңиз анын үстүнө аркан ыргытып анын бир учуна таш бекиттиңиз. арканды ылдый тартып ошону менен жүктү көтөрүү аны өзүңүз өйдө сүйрөгөнгө караганда алда канча оңой эгерде сиз бирден ашык блокту экини колдонсоңуз анда арканга колдонула турган күч бир топ төмөндөйт